بسم الله الرحمن الرحيم أكاديمية مصر للتنس والأرض تحييكم هنتكلم عن فيديو بسيط صغير قوي جدا عبارة عن ميزة لاعب التنس داخل الملعب أهم ما يميز لاعب التنس داخل الملعب عن غيره إن هو في بقية الألعاب الأخرى هو إنها تفيد أجزاء كثيرة من الجسم يعني لاعب التنس بيحرك جميع أعضاء جسمه جميع العضلات في مهارة ال forehand في مهارة ال backhand تلاقي الحركة بتحرك جميع أعضاء الجسم آه، فضلا عن التوافق الذي يتطلب ممارسة اللعبة بين الذهن وكافه عضلات الجسم تلاقي ذهنه ذهنه تفكيره يعني مع جسمه دايما تفكيره مع جسمه تلاحظ بيفكر تلاقي شمال رايح يمين تلاقي تفكير مخه يؤدي الى حركات جسمه يبقى الاثنين متلازمتين مع بعض اذا ده ما يميز لاعب التنس داخل الملعب شكرا